欢迎收看天天开心五三九啊，老爹天天开心。来，今天六月七号，我们先来看看中什么号码好，来，零四零六二九三六三七，这一次中奖注数哦是一万五千一百五十五注，礼拜哦哈，这个这个成绩算是不错的哦哈，这个成绩算是不错的哦。好，好来，我们来拉到我们的最想大家最想要看到的一个板路的研究哈。来，板路来这里。 老爹，咱讲啥？ <tsk> 大家有记得无？老爹讲六月六号日期牌零六要注意，有无？零六开无？开啊！有水无？哦，老爹讲了有水无？零六开有无？哦，来哦，零一很漂亮，安怎讲，零一很漂亮，来哦，咱看哦，零一是乖宝宝，来，零一你看哦，一二三四五几亏零一，一二三四五几亏零一，有无？ 好，有哦，过来哦。中央让一支，搁四支开，诶，似曾相识的，安怎讲？零一让一支开有无？即嘛四支到啊？四啊毋是四支，哦，是四支哦，四期到了。今天的零一几率高不高？非常高，赶快重点给它画起来。今天的零一非常非常的漂亮。再讲一个哦，零一哦，你看五支，五支。 吼、即这零一真正是板路机的乖宝宝。哦，啊，过来，你看，零一开一以后，让一机开，有无？下一次开始让一机开，安尼一让四机，即阵已经四机啊。零一爱开无？赶快重点给它抄起来啦哦，重点赶快给它抄起来啦，好不好？哦，好来，我们刚才来讲零四零六，零四零六涨亏也嘛吼，咱先讲涨亏也好。 零六日期牌没有问题，我睡张老爹的开戏，为他的赶紧化工零六日期牌爱注意，零六日期牌爱注意，好不好？昨天呢，如果真的有看节目的话，零四、零六、三六、三七都在我们的掌握之中，哦，都在我们掌握之中，在群主的朋友，大家都赚到钱了。好，至于这个二九有没有，你看是多起养牌让人家中出来的，二十六期没有中。 哦，二十六期没有中，哦，啊，三六三七没有毛病，哦，三六三七出来这个牌真的没有毛病，哦，好，今天的板路来，我们暂时先这样子解析，有空礼拜六点我老爹会直播，哈，来，我们来开始来看一下各大 FB 的网络热门牌，来热门牌来零九一零，这个会会推荐零九一零？控 Q 一孔来控 Q 一多来？ 冲几五水无？你看一二三四亏，一二三四有无有无？啊，有无四起亏的案例有无？安尼有机会无？机会很大哦，机会很大哦，哦，机会很大哦，哦，所以要把握，要把握，要把握哈！啊，零四都会带一零，有没有啊？零四带一零，零四有没有机会再把一零带下来？有机会哦，好，有机会哦，好，那我们来看佳佳的。 零三二三，哎，今天零三我也很喜欢。我觉得今天零三不是这一期，就是下一期要开。零三我很喜欢，哦，零三我很喜欢，哦，照板路来走，它很漂亮。照板路来走，它很漂亮。好，二三来，我们来看二三，二三两期没开了，哦，二三两期没开了。我觉得二三在三期内也会开。 但是家家大神，我不敢造次，他真的很厉害。好，来看陈建发这个，你看他也是推零三。哦，这陈建发这个零三有没有？哦，一四一四宅基无亏压力看，这嘛是一个宅基，所以今仔这个板路一四，好不？金改抄起来了，金改抄起来了，哦，一条种也是抄起来了。来看包租婆，一、二、三、五，一二三五，哎，包租婆来讲，你看。 一二四期没开，一二四期没开，一二让四期亏一期，另一二让四期亏一期，有无？哦，一二也是乖宝宝，一二六期亏一期，六期亏一期，即码一二四期啊，哦，也是一样，跟控一有四期啊，梦是四期哦，是四期啊，哦，所以一二圈起来，哦，一二圈起来，哦，很重要。来三五，你看今天的板路都好漂亮啊，你看三五来话。 三五七期没开，现在三五又是第七期了。有没有老爹刚刚讲的？其实今天的片段应该会很短，但是今天的很多的牌都在照着板路走，大家赶快一起跟着来发财了哦！一二三五，看到了没？看到没？看到了哈！来，老爹特地挑一个二六二八，太空人哦！二六二八，来二六。 三十七期啦，有高要求哦。我这台彩今天我高要求诶。三十七期没有开牌了啦，三十七期没有开牌啦。哦，那他要继续撑吗？他要继续拼吗？我告诉你，为什么老爹会特地把二六二八拿出来哈？以台彩的下注方式，有些人是照照老爹讲这个板路牌，板路中奖几率在百分之二十几左右。有些是专养冷牌哦。什么叫冷牌啊？二六够不够冷？ 够冷啊，二六一六啊，够不够冷冷啊？三三够不够冷冷啊？哈哦，也去养冷牌，大家来游游出来游出来，好，这是养冷牌的。有些人是养固定牌的，啊，有些叫托牌的，哦，那不管怎样，都每个人下牌的一个方式。哦，那我们去寻找自己喜欢的。哦，这个是二六二八，这个太空人他推荐二六，就是把冷牌抓出来，把冷牌抓出来，有没有？ 好，好，来，我们看这个邱文杰，跟老爹一样心态。你看零一，哦，主车零一了。老爹今天零一都想做主车。今天如果照板路讲，零一是板路，有没有？好，零一零一有照板路嘛，对不对？然后刚刚讲的三五也有板路嘛，对不对？哦，赶快回放一下老爹今天讲的板路总共有几个？哦，赶快赶快自己把握机会。 好，零一一八，来我们看一八，一八扎机无亏啊，你看这么小宝宝扎机，扎机有无？啊，都是好宝宝呢。哦，今天的牌我真的觉得反路的主力都陆续陆续陆续哈，都已经有志一同了。好，来我们来看甘拉斯大这个民歌，一七一八，一七一八，来。 这个一期哈，二十六期，十五期，一期两期，很多人是不看好一期的，但是我不知道这个民歌怎么用，但是我们的小编给我我就照念，我就叫我就照讲哈，因为呃就是今天抓一期的人比较多，所以他会把它弄出来，我们只抓一个代表性的一个人出来而已。好，一期在这个地方啊，好一八来，一八没毛病，为什么？一八板路来十期，来十期又是第十期，哦有没有一八？ 哦，这个板路一八是漂亮的哦。哦，板路是一八是漂亮的哦。好，我们来看这个五棍龙零七二零控切底控。其实有时候哈，老爹这样子不断的在播报哈，然后呢，我说真的哈，老爹还是再三的强调，我要强调什么？老爹播报的牌是 FB 热门的一堆朋友在播的牌，然后把它截取精华。 要把前十热门给大家来去了解一下。好，那我这样子讲好了啦。玩彩券哦是有缘者得啦。什么叫有缘者得？你讲你运气好，你凈在上集好被乱签，你都会丢啦。啊，我人两两两白两几波无？吹波败，啊签拢签唔到，拢签唔到假饼。所以有时候我们在讲说运气好的时候吼，你就往前冲。 他觉得运有点问题的时候呢，我们就收一下，保守收一下，好不好？哦，好，我们看这个五根龙零七二零空七里空，空七来来你看，几根？有没有几根？啊，老爹比较不看好零七啦，但是每个人都有每个人想法。来二零，今天还是一样啦，老爹讲的，一零二零三零一定封盘。 一零二零三零，最近大家很常哦，来买一零二零三零这个牌哦，一零二零三零这个牌一定有，但是你看台彩赌王八蛋十八级就是不你下，连在台彩加码的时候他都不愿意给你出哦，每个地方想法不一样，好，来老爹给这做一个总结，老爹明天呢会上一个新的社群的 line 哦，那再欢迎大家来加入。 好，再欢迎大家的加入。那如果有机会呢，到 FB 呢，哦，有一个叫天天开心五三九，我们先加入老爹的社群。然后呢，有那个社群有有那个社群，只要一公布呢，我们在天天开心五三九这个社群里面呢，跟大家报告，然后欢迎大家入群，入群免费，啊，入群免费，完全不收费，纯粹是聊天好朋友的一个一个好地方。好，时间收结就进了，好，那。 老爹呢？近期呢有一个 surprise 要送给大家哦！啊，再等，稍等一下，再稍等一下哦！啊，记得订阅铃铛改七六七，我们天天开心，天天中大奖！搬咯，老爹加熊追哦！尽量未家来，好，我们明天见。